اسمي bilan boshlayman men u kabi shashpayman haddimdan oshpayman seni ko'rgim kelaverud ishqing bilan bormanda visolingga zormanda ko'ralvasam yomonda seni ko'rgim kelaverud sendan boshqasi yo'qida yolg'onchilar ham ko'pda ishonmayman ularga seni ko'rgim keluvdi adashvoyinda sendan rozi bo'lg'in sen mendan umid qilam faqat sendan seni ko'rgim keluvdi